интересная. Сразу настроение поднимается, когда видишь игроков. То есть прикольная форма. Не мешало? Да нет, нет, не мешало. Спасибо. <laughs> Погоди. Здесь, ну, что я могу сказать, факел молодцы, играют хорошо. Флаг в руки, что? пускай у них есть как бы все шансы. Факел в руки? Флаг, флаг им в руки, я сказал. Факел в руки, я даже не хотел это сказать. Зачем теперь скрывать, кто я? shoot you right now. <laughs> Спасибо. С Новым годом! С новым счастьем!